পুৰা লেহেৰ ৰাস্তা দেখি আছে অ' তাতে থকাটো লেহেই আছে লাহি টাউন বস্তি বুজি নাই আছে দেই মন কি লাদা অ' কন্যা খৰ नहीं नहीं नहीं चलो नहीं थोड़ा पीछे हिल लो लगा पूछती से थाम गुंडिया से मनाऊंगा গোটেই মানুহখনতো কাম কৰি আছে ডলা আছে ডলা আছে এনেই পাইছে ঘৰটো পুঞ্চিছে আৰু এতিয়া তাইখন পৰা খেলা লাগা ভাত খাই আছে mushroom pakai na se aro chutney ekta banai de na se to to khawo mo na khawra khaw de khai so de khawra khaw da mitha sa na te kase mo ndo ya de ma se sa te ang gunmo te nai mo ba dia uthia se লাইট ঠিক নাই দৌৰা ফালৰ পৰা চাবলৈ নাপাৰে ভালাইছোঁ কাৰণটো চকাই আছে পানীৰ পৰা পিজ্জাৰ পৰা না কুক কৰি আছে কুটাকাণ্ড ভাত খাই দি আছে চ'লাৰ লাইট নাই ইয়াতে মোৰ এইটো খোৰ ওপৰে সোমাই আছে আৰু মিথুন কাউৰী গৰু কান্দ এদিন নেচিৰি সোমাই আছে আৰু মূৰ্খী কান্দ তাতে চাইটে সোমাব আজিটো আজি বি দিন বিয়া আছে এইটো পৰা পুষ্টিটো ফালৰ পৰা চাবলৈ নাপাৰে পুষ্টি খোৰ কান্দ আছে মই এতিয়াতো টয়লেট বিচাৰি আছে হ'লে টয়লেটটো নাপায় মই ইয়াতে দেখাটোতো এখন বস্তি লগা স্কুল আছে তো ক্লাছ ফ'ৰ ন ফাইভ তাক থাকিব তো আৰু ইয়াতে ভৰাৰ পিছতেতো তেখান লাহি নহ'লে গাম দি দি যায় কিনে ভৰিব বেছি tok di ta kya ya di tengah kan bina, na tuh du sih ya. ha aru kita bi ta kan laga classroom ase classroom ti ta amurum bi lagi da dukan sai ni da ya ya sih ta আৰু এইটো টুইলেট কাম আ ইয়াতে টুইলেট আছে কপুৰ পা থেংক গাড পুষ্টিটো ভাল পৰা দেখাই দিবলৈ মন আছে হ'লেবি আজি টিন বিয়া আছে পানী এতিয়া বি খেৰি আছে সেইটো পৰা ভাল পৰা দেখাই দিবলৈ নাপাৰে তাইখন বুষ্টিটো ঘৰ ফিফটিন আছে আৰু তাইখন বুষ্টিৰে খ্ৰীষ্টান একটা বি নাই আৰু চবটো পুঠি চি আছে এইটো তাইখনটো না স্কুল টিচাৰখন লগা ঘৰ এতিয়া দেখা মৰুং তাৰ লগত মুৰুংটোত আছে খোৰ কাণ্ড আছে আপোনাৰ বস্তিটো চাইলে এইটো আছে ফ'ৰ ফিফটিনে আছে তো আছে আছেতো না দেখাই দিবলৈ অলপ একো নাই ৰাস্তাবি বেছি বেয়া আছে আৰু ইয়াতে বাইক পেৰাই থাকে তাইখানটো না itu baik biasa deh astaga makan apa saja itu roper di tengah koro itu mongk laga keras itu pungci orang makan itu kori bos ya terus deh tangan tuh ya deh kundi deh gitu kan murki kan tuh ya deh omobo murki kan ya deh omobo Tori kan jadi pitori jaga nama apa, atau mana mungkin opori nama apa. Nika enjoy kuri tadi. Ah, atau pitori jadi tu. Satu kan tu boleh nasi. Kudu pisah antara sese, tu orang mahu torch light cullah sese. Ija tu tin nasi asal tu. Satu kan tu jadi boleh sese. Tailok maria sese kan. Kudu malik tu tu sese. Nama tu kan asalnya. লংচৈ না নামটো লংচৈ আছে আৰু তোৰ ছাতি গান আহিছে তাই লগা খান টান খান আছে তো না হৰিণ চংকু কাউৰী আৰু কি কি হ'ব তো পিয়া নাপাৱে লাইট নথকাৰ পৰা তো বেছি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰে চবটো খৰ মালিক পুৰা মাৰে আছে তই তেওঁ না আছে কাপোৰ কাৰণে চকুৱাই আছে মগান আৰু ধান গানটো ইয়াতে চকুৱাই আছে তেখান দি খুন্দিব জানা আছে দেই আৰু ইয়াতে চাৰিদ দেখান family photo kan aro tekan monk worship kora laga nega ase aro far phale jali da kapra kan sukhiwo kosor koribo aro pisap kan kora chaka ase da dekhala eto khor do lob advance nisina ase demo kan niche khor ekta de jawa বস্তি লগা আং না বস্তি আং লগা ঘর দিয়ে যাব আর উৎসম দেলা বাজাত বস্তি লগা চেয়ারম্যান তো দেলা খান লগা ঘর কিনে আজি যাই না সাইজ হব একবার হই রাস্তাটা বেশি বিয়া আছে ঘরবি সেম আছে না মুরগি গান দে পালিব আর ও পুষ্টি কালার একটা আছে

কৰা লগা লাগানি আছে হা কিছু বনাই না আছে না মই মান উপরে ভাত খাই না আছে বলবি আর ইয়াদে চুমু পুরা খেলা উড়া ভাত তো খাই আছে রিপিট খাই আছে সবচেয়ে ভালো আমরা দুই দুই মিনিট খাই আছে ভালো খাবলে লাগে मोहन यदि बोरा एक जन देखे आज दाए तो गुण आज बुस्ती लगा आंग ना बुस्ती दे वही दाए तो सबसे टंगर वाला आज और दाए लगा बच्चा तो उतुला बुस्ती दे उच्चमो ना काउंसिल चेयरमैन निशन आज तो बाबा ये इन्हें क्वेश्चन एक तरह देता होती हो सर्वरा इंटरप्रेट कर हुए बाबा तो अपनी लगा बुस्ती दे खोर के मन आज nó có Nako jem ko den haga ilete. Jem ko saibunga saibunga. 15 houses ase. Okay, fifteen house na. To to pusti start growing na any generation kiman nishna hai ase. Nuang nong tha nuang nei hi hang de này Nuang nei hang đây vi tiểu den tha thang khuan nan le de. Tha dân sang mai na. Ừ, vi tiểu den tha thang khuan nan le de. Thai ni den. বস্তিটো নতুন আছে ন হে না থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ নিচিনা হৈছে না বস্তিটো না আচ্ছা আচ্ছা আৰু তাই তাই এতিয়া কিমান চাল আছে 我本着弄来来的，你包个家伙。哎，就弄花那个啥都 sixty sixty 你是哪？sixty 你是哪呐？我都带看到那家里的那烧的呐，啊烧的呐，带看烧家那都都，几啥不来家里噻？你弄本地的定了，买那弄。你带不得了，你安带的，就家通他，我连不通他。 Taikan sakizen baba kabula. We. Taikan do le saude kongrado kiti kadina. Ah. Kiti kati itu kiti de itu kongrina saudo kimana sih? Kiti kata hisap de na. Kiti kata hisap de saudo janes na. Oh, bisa. Acha acha. Tu am itu busti de ki ki religion ase. Ini kata de. Nuang mongon yuk tuan ne din tuan ho nung tele din tuan ne ki tele. 야, 통이 똥을 튀대도 돼, 녹말 돼. 통이 똥을 튀대도 돼, 통이 똥을 튀대도 돼, 돼, 돼. 이제도 대간 숲도 부디스탄이었어요. 부디스였으나? 바로 보일라도 기타 기실래? 감모 유농 딘 지금 감지금 감말래 때. 고마워. 이제 가뭐 뭐가 히 보내주면 너무 집 거기 뜨네. 아무래도 말이 돼. এনিমিজম থাকিছে এতিয়াতো দেখোন বুদ্ধিষ্ট হৈছে আৰু দেখোন বুজি যে খ্ৰীষ্টান একজন বি নাই না এনেকুৱা আছে না এতিয়া না বেছি ভাল আছে বস্তিৰে এডুকেশ্যনটো কেনেকুৱা আছে স্কুল দি ক্লাছ কিমান তাক আছে mwenyesha vehicle na hoi din de day ai no mon tak ko asa posti de do class 5 tak ya se class 5 tak na ano outside te class 5 pore na outside te ni chagna chagna poribo education laga te condition de ase acha acha aro glass 10 bus kura kan kiman ase posti bra idea ta no ko mai ho sayo ta mai ho mai den tha thang kai le ta mai den la no khong ma Postide charjun class 10 pass kora. Oh, bishi bhala se da. Posti man chutu de class 10 pass kora mano charjun na. Permade na. Oh, bishi bhala se da. Take ase, take ase. আপনি কান তো কি লাগা চাঁদ আসলে máy lai nên nhiều tiền máy lai lẹ thế tôn thế nào ông ngô bông ha nhà chả năng ngô chăm tôn thế ngon là chú ấy ta chuyện này một thiên về đây cùng vòng nó đó bà ấp nị ini cái jawab dia tu bisi kusi bayar sah bình ada nak kong tetang là mấy nè ba thì mấy lít ta thằng là thâu mi cái, đi đi ngon ngon thế ừ. <clears throat> ừ. à rồi à rồi bút thì đâu phải right lít cái nào chả vậy lo, lo パテやろあんまりパテもやろパテやたいて。 nuông mai ho nung nuông bao của nung nuông mai ho nung hít mi lưỡi kì cả thế cả sẽ thế cả sẽ rồi tay là các bạn chạy thế sẽ tay đó uchu mua na uchu mua sẽ na đây na पुष्टि लगाना हाँ तय कैसे तय पढ़ी जल्दी तो बच्चा तो कम घुरे से पाला से पाला से तैला खोड़ो नहीं आस रे Utu laga busti laga speciality do dekhan ini ka buna to bishi phal bura buna ase kuche. Yadi ini ka buna wo meat kan do ini ka buna wo aro alak alak kan do poila dikhai dia do. Utu kan buna gina dekhan tam dia aro lahi de matha bura buki gina jai gina pikai thaki ini ka kuche na. Dekhan ko do. Utu bapa bura mukhan ki itu gift dia se. Itu bishi special ase. ado rushi bi bishi special laga se na nagami spura ki ko yasen jane moi doge le gaze mon jabo de aibe salam rewa te kasen no salam ah ang ase do na koila lokra do jabo de ko ba thank you no ama kan jabo de aibe salam rewa aibe ah te gaze thank you no acha ama be aibe ah salam salam Abi. Salam. Ah, good boy. Good boy. Salam. Ah, salam, salam. Abi, salam. Salam dedi. ঠিক আছে ঠিক আছে যাব দেই তো এতিয়াতো মুখান ৱাপাছ যাবলৈ আছে হেই মোৰ চেচ লগা ঘড়ীটো ধৰিব ৰেডি না চব না যাব দেই যাব দেই হিলো ভিলেজ এতিয়াতো पोस्ते तो छड़े ना जाए से मोहन अच्छी भी पानी खिरिया से रास्ता तो पीछे पिया से बोले भी चावली वाला ऐसे तो लंकियांग दी वापस चावल दिया रेडी ऐसे ना मोहन जाए से दे दे আপনি কান ভাবনা কৰিব কেলে বন্দুক কানটো ধৰি কিনা পেৰাইছে এনেকা না তো জংঘলটো বেছি ডাঙৰ আছে আৰু তো জংঘল দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো টাইগাৰ বি লগ কৰিব না ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল গান লগ কৰিব তো খান পূৰা প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে পোন্ধকটো লৈ কিনে পেৰাবই ওলাই তো এতিয়া তাক তৈছোঁ মোৰ পৰা একো বিয়াটো অহা নাই তো ভাল পাই বেৰে আছে তো এতিয়া মোক লাংখ্যাং দে বাবাছ যাব আপুনি খান এইটো চাই দিয়াৰ কাৰণে বেছি গুচি পাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই হ'লে তই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি লাইক কৰিবি শ্বেয়াৰ কৰিবি